әне махаббат команда міне бүгін бізде қуаныш бүгін бізде той міне бізде не компаниясы ура товарлар келді ал кофесі қалай айтып жіберіңіз кофесі жөнінде айтып жіберіңіз кішкене кофесі снижение веса алты түрлі грибы составы барлық витамин нелер бар ішінде мынау супер детокс бұл супер желін организм тазалайды кишечник очищение жасайды бүткіл организмді кәдімгі немен тазалайды сыворотка ол э, омоложение нелерді жаңағы машиналарды разглаживать етеді возрастной нелерге вот міне тағы да міне кремдер келді мынау мгновенный результат мгновенный не омоложение мынау супер э, не красный супер красный қан айналым сосудов э, қан тамырларын тазалайды жүрекке қан айналымға өте керемет продукция өте күшті екен ал мынау фактор фактор күшті иә снимать все воспалительные процессы в организме. Это супер. Да.